Friends welcome back to my channel आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेनबो मेल्ट आई लुक ये लुक आप पार्टीज में भी कर सकते हैं और गैदरिंग्स में भी कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेकरार होने लगे होने दो कर तुम्हें प्यार होने लगे मेरी सांस चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा हम बना दे मैं तो मेरी सांस बता दे कैसे चलूंगा एक पल में ही थम रो मैं मर जाए ये तो मैं बरसाए साथिया सपनों में मारी जाती है उड़ानी जाती है हमेशा तुझे मैं देखूं तेरी फोटो किस तरह तेरी किस बारिश मैं देखूं तेरी फोटो जो भी रातें पूरी तरह मैं देखूं तेरी फोटो कभी जवान बरसे आंखों आंखों में इकरार होने लगे बोल दो कर तुम्हें प्यार होने लगे बता दे कैसे तो मेरी सांस बता दे कैसे Oh, पल की भी जुदाई सही जाए ना क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना एक पल की भी जुदाई सही जाए ना क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाया आ जाना तू मेरे पास रोते रंग में कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे मैंने खुद से भी ज्यादा तुम्हें चाहा मिले हो बड़े beautiful too. My God, it's too good. Thank you. भी थम सा गया तू हाथ में हाथ जो दे गया पल एक पल में ही थम सा गया भी जुदाई सही जाए ना क्यों हर सुबह तो गाइज अगर आपको ये आई लुक पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मेरी वीडियोस को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पे हिट करें थैंक यू